أنا محامية وحاليا آه، عضو في مجلس نواب الشعب ترأست لجنة الحرية الفردية والمساواة اللي آه، أعلن عليها وكونها رئيس جمهورية السابق الله يرحمه باجي قايد سبسي لكن قبل هذا يعني كنت ناشطة في المجتمع المدني آه، وخاصة في الحركة النسوية وشاركت في تأسيس جمعية نساء ديمقراطيات وترأستها على امتداد ست سنوات من 95 إلى 2001 هو اولا آه، يعني عندما النخبه تقترح فهي ايضا تعتبر نفسها مسؤوله ان تكون رياديه يعني ليست مطالبه ان تكون فقط في الاستجابه الى الراي العام ما يسمى الراي العام بل النخبة عليها أن تقترح ما من شأنها أن تقدم بالشعوب ثانيا أنا مقتنعة شخصيا لو أتيحت فرصة لتفسير التقرير مثل ما وقع تشويهه بنفس الإمكانيات لفهم التونسيون والتونسيات أن هذا التقرير هو يحمي حقوق الجميع بل ويحمي ربما حقوق المستضعفين أكثر الذي هم حاجة في حاجة إلى حماية يعني تقرير نفسه يتضمن مقترحات مشاريع قوانين لا فقط لحماية حر الضمير ولكن لحماية من يريد ممارسة شعائر دينية يعني واضح يعني تقرير يحمي الجميع لهذا أقول دائما أنه الحملة التشويهية التي حصلت وكل ما حصل لم يترك مجال للناس أن يتفهموا أن المعارضين نفسهم هو حماية لهم نحن المنظومة التشريعية في مجال الحريات آه، لم تتغير منذ الثورة هناك في مسألة المساواة هناك بعض القوانين هناك عدة قوانين مثل قانون مناهضة العنف ضد المرأة مثل قانون تمكين الأم من السفر مع الطفل آه، مع اتفاقيات دولية يعني هناك العديد في المساواة لم نبلغ المساواة التامة لكن هناك مثلا مسألة التناصف يعني هناك إجراءات آه، قوانين آه، تتجه أكثر نحو المساواة بين الإسوات بين الجنسين لكن لو ننظر إلى المنظومة القانونية المتعلقة بالحريات وخاصة الحريات الفردية لم تتغير التقرير هو الهدف منه هو تغيير القوانين ومن خلال تغيير القوانين أنت تضمن يعني للناس ممارسة حقوقهم وان كان هناك مظالم او هناك يعني الناس تلتجئ الى القضاء ويعني هذا هو يعني الانسان عندما يذهب يعني ممارسه حريته الفرديه سيشعر انه القانون يحميه ليس القانون عكس ما هو موجود اليوم في عديد المجالات القانون يظلمه والقانون يحرمه من ممارسه حقوقه وهناك في بعض الحالات فراغ فراغ قانوني يمكن من الاعتداء على الحريه الفرديه يعني هناك قوانين متعارضه تماما مع الحريه الفرديه يعني تنتهك حريتك باسم القانون والقاضي مطالب بتطبيق القانون وهناك حريات تنتهك لأن هناك فراغ قانوني وهذا ما قلناه في التقرير تغيير قوانين إضافة نصوص تغيير نصوص إلى غير ذلك هي هو القضاء يطبق القانون لكن القضاء آه، بعد الدستور كان يمكن أن يتأقلم أكثر مع الدستور في انتظار تغيير القوانين ربما أنا شخصيا دائما أنقد القضاء من هذه الناحية أنه لم يغير فقه القضاء باعتماد روح الدستور يعني مثلا الفحص الشارجي القاضي التونسي ليس مجبر أن يطبقه باعتباره غير موجود أصلا في القانون يعني ليس هناك في القانون ما يفرض على القاضي أن يستعمل الفحص الشارجي يعني اليوم بعد تسعة سنوات من الثورة وبعد خمس سنوات من الدستور لم يتخلى القاضي التونسي على الفحص الشرجي الذي هو في الواقع آه، يعني ممارسة استعملها القضاء لإثبات الجرم فهي يعني فهو ليس مجبر بالقانون وهذا ما أقوله في بعض الأحيان نتحدث مع بعض القضاة يقولون لي غيروا القانون نحن سنطبق نعم سنطبق سنغير وستطبقون لكن في الأثناء أنتم لماذا تستمرون في هذه هذا الاعتداء على الحرمة الجسدية للبشر والقانون لا يجبركم على ذلك هناك حتى يعني آه، التزامات العامة لتونس على مستوى المنظومة الدولية يعني مفروض مفهوم الحرمة الجسدية يعني يكون موجود بصفة آلية على دار القضاة لكن أنا أعتبر أن القضاء في بداية الإصلاح و المجتمع كله في بداية الإصلاح ليس فقط القضاء سيتطلب بعض الوقت لكن الإصلاح الحقيقي أيضا سيمر حتما بتغيير القوانين التي حقيقة تخرق الكرامة أصلا وتمس الكرامة الإنسانية هناك قوانين اليوم وممارسات من أي مس للكرامة والحرمة الإنسانية حتى نكون واضحين الدستور فصل أول لا يتحدث عن الدولة الإسلامية تونس دينها الإسلام نظامها جمهوري إلى غير ذلك لغتها العربية تونس يعني التأويل الذي هو يعني نتعلم جميعا أن الفصل الأول من الدستور 2014 هو الفصل الأول من الدستور 1950 وأنه كانت الفكرة أنه يتعلق بالتونسيين لا يتعلق بالدولة يعني بالمجتمع أنه أغلبية مسلمة يمكن يتغير رغم أنه الدستور ينص على عدم تغيير هذه النصوص لكن ربما في ثورة أخرى وفي يعني ربما عندما يحصل ربما ما حصل في 2011 ثم 2014 الدستور ربما يأتي يوم أنت يأتي دستور يقول حرفيا الدين مسألة شخصية وكل مواطن ومواطنة أحرار في ممارسة دياناتهم والدولة تحمي ممارسة الشعائر الدينية لكل مواطن ولكن الدولة مدنية آه، حسب رأيي الدستور فيه تأويلات ممكن ولكن التأويل حماية الحرية الفردية والعامة واضحة مبدأ المساواة بين المواطنين والمواطنات واضح يعني هناك مبادئ التي جاءت في الدستور التي حتى كانت تستعمل يعني المرجعية الدينية لا لا أخشى عليها لا أخشى عليها لأنه الدستور هو ميثاق مجتمعي بين التونسيين والتونسيات يعني هما فكروا فيهم مع بعضهم يعني في داخل المجتمع الاتفاق اتفاقات دولية مهما كانت يعني تناقش على مستوى الدول يعني بدون الشعوب فما هو مهم بالنسبة لي انك المجتمع يستوعب والقضايا والقضايا يحترم الاتفاقيات الدوليه لكن اسموها حسب رايي فيها يعني وكانه آه، عزلنا او اقصينا المجتمع من النقاش حول انت عندك الدستور في مبادئ عامه عندك الثاني الاتفاقات الدولية التي نصت على كل الحريات الفردية فصلتها يعني احنا العالم يتطور حتى في ما هي الحرية الفردية يعني هي تتطور مثل الحريات العامة يعني هناك عدة حقوق يعني ظهرت او الناس مثلا حقوق البيئه مثلا هي حق جديد يعني هناك عديد حقوق التي يكتشفها وتتطور بتطور النقاشات والحوارات والوقت والوضع وعده حاجات يعني فأنا لا أخشى على هذا لأنه لا يمكن لأي محكمة أن تتعارض مع الاتفاقات الدولية يعني هذا يعني أي محكمة دستورية ستكون مرجع دستور ولكن مرجعها أيضا الاتفاقات الدولية لأنها يعني حتى المحكمة الدستورية هي ملتزمة بالدستور ولكن لا يمكن أن لا تتعرض للاتفاق الدولي لأنه حتى في الدستور آه، آه، من في الأخص في الدباجة هناك الرجوع إلى الاتفاقيه الدولية والحقوق المنظومة الكونية لحقوق الإنسان آه، أمنيتي أمنيتي أمنيتي أن أعيش اليوم أن أكون فيه المغرب الكبير ديمقراطيا وحرا وضامنا لكل الحريات